apprendre à jongler comme un pro, ou presque. Mon challenge pour cette vidéo est de jongler pendant 30 secondes non-stop. Et on va faire ça avec des outils extrêmement sophistiqués à la pointe de la technologie actuelle. Des citrons. bien c'est parti hein. On va voir directement à 3 balles comment je me débrouille. Ça fait un peu peur quand même. Oh. je lance après la troisième balle. 1, 2, 3. Oh 1, 2, merde. Oh, non 1, 2, 3. Non Je sens que cet épisode va être long. commence à sentir le citron <laughs> dans toute la pièce. <laughs> le plus chiant, ça va être à chaque fois de se lever et d'aller chercher les citrons qui roulent. Je comprends pourquoi les gens ils achètent des balles de jonglage. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'argent alors... Euh. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre ce plaid à mes pieds. Voilà, maintenant je vais faire quelques tests. Ça roule beaucoup moins avec un plaid. Vu que le choc est atténué, c'est déjà beaucoup mieux. T'as essayé de me dire un truc là oh ah, ah, ah. oui, t'adores ça. Gamesh Toi aussi tu veux Ouais, le sang le citron maintenant. Oh. oh, ça tu kiffes, hein. Pas de continuer. Arrêtez de me juger. fait 25 minutes. Je vais essayer d'appliquer la méthode de Pomodoro. 25 minutes d'exercice et puis 5 minutes de pause. C'est vrai que ça permet de réinitialiser un peu son cerveau et ses muscles. Ça permet surtout que la frustration baisse. Et en attendant, learn to juggle. Ah ouais. What? comment il a fait ça? Allez, on va commencer par les basiques. On lance sur le côté et quand on récupère la balle, on fait une petite courbe avant de le relancer. Essayons avec deux. Un, deux. Un, deux. Ça change pas vraiment de ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais au moins je comprends mieux qu'est-ce que je devrais changer. comme j'ai pas le temps de réfléchir, parfois je mets l'accent sur le troisième citron. Mais en faisant ça, c'est le lancer du deuxième qui en pâtit. Ah. Oh, c'est chiant Bon, j'en peux plus d'aller chercher, je perds du temps. J'ai mis deux pointes en carton, comme ça, il devrait pas aller trop loin. Ah yes Je commence à voir le truc je pense. Ouais Ah j'ai hâte de pouvoir commencer à jongler vraiment. Ce sera fun quand j'y arriverai. J'ai l'impression que ma frustration brouille mon champ d'apprentissage. Du coup, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. À demain. Deuxième jour. Essayez, essayez, essayer, je suis au point mort. J'arrive pas à conditionner ma main gauche à faire ce mouvement-là. Quand j'y pense, ça va, mais quand j'y pense pas, il fait vraiment de la merde. Je vais toutes les attraper. Ah durant ma pause, été voir la vidéo de Taylor Price, Taylor Trice, j'ai aucune idée, et elle m'a donné d'importants conseils. Du coup, je vais essayer de les appliquer. Alors, sa méthode, c'est de balancer le premier citron. Quand il arrive au bout du rectangle et qu'il va entamer sa descente, on balance la deuxième. 1, 2. Et pour m'habituer à cette main gauche, on va commencer aussi à utiliser celle-ci en premier. Gauche, droite. Oh là là, ouais, c'est terrible. Qu'est-ce que je veux Il me faudrait un truc qui m'empêche. T'as pas une barre Et que je puisse... Tu vois, pas un truc qui me bloque là. Tu veux la mettre où Là. Je ressemble à quoi À rien. Et voilà ma version améliorée. Maintenant, je le sentirai comme un message d'alerte quand je mets mes mains trop. me bloque tellement 1, 2, 3 3. Ah, zut. Oh, ah. oh, oh Les mains bougent mieux indépendamment les uns des autres. C'est un stress plus contrôlé. Je pense que j'ai un citron qui commence à s'ouvrir. Il Faut le réparer. Si ça devient plus grave, parce que j'ai peur qu'il perd son jus, je vais le réparer après. Mais je j'avoue qu'il y a une ouverture ici. un citron Non c'est avec ces citrons-là ou rien d'autre. Comment t'oses dire ça, mes citrons Un fil à coudre et... Euh, ah oui, oui, ça, se sera Ok, ça sera pour demain alors. Ah, je commence à avoir chaud. Ah. mes lunettes. J'ai l'impression de me ramasser des gifles de citron. Bon, je vais devoir remplacer Brigitte. Elle a un coup ici, mais on peut pas la laisser abandonner. Demain, je vais lui acheter de quoi la réparer. Plectrude, c'est la nouvelle recrue. Mais on va pas oublier Brigitte. Hein. Elle fait une petite place privilégiée. c'est bizarre. Ah, c'est pas agréable à jongler. On va la former un peu. elle a eu le même traitement. Elle aussi, on, va bien s'en occuper. Voilà la nouvelle recrue. Elle se nomme Jaunisse. Accueillez-la bien. J'aurai bientôt plus de citron. <laughs> si j'ai plus de citron, <laughs> je suis mort. Franchement, Pectrude, elle s'est bien habituée à l'équipe. Qu'est-ce hein. qu'il y a, cas Je pense savoir sur quoi réellement je me suis amélioré. Au début, je pensais que mes lancers devaient être parfaits pour bien les réceptionner. Mais à la place, ce dont je me suis vraiment amélioré, c'est attraper justement les mauvais lancers, qui permet de tenir vraiment plus longtemps, c'est plus fun. Et puis il y en aura des mauvais lancers de toute façon. Quand on y pense, ça fait une belle leçon de vie. Jour 4, Brigitte et Elisabeth ont eu un accident et aujourd'hui on va les guérir. On a été prendre des aiguilles à broder et une... 500 mètres de fil, c'est beaucoup trop. Allez, rentre ah. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que je fous Oh non Elle perd encore plus de jus qu'avant. C'est fort. On va quand même essayer de tenter de guérir Elisabeth, c'est notre dernière chance. Je plus, j'ai sur YouTube, il n'y a pas de tuto comment coudre un citron. Et n'empêche que là, je pense que je fais un bon travail. Hein. Euh, on va pouvoir retourner au service. On y retourne. C'est super fatigant de jongler. Je pensais vraiment que c'était le de mes soucis, ça. J'arrive pas à m'arrêter oh, putain, j'ai rigolé pendant 3-4 minutes. J'ai mal aux abdos maintenant. Ah, ils sont durs. Vite, mais pas trop vite. On panique pas, on réfléchit à chaque lancer. Ah Maintenant, j'arrive à varier mon rythme, comme pour la corde à sauter. J'arrive à aller vite quand j'ai envie, aller lentement quand j'ai envie. Du coup, j'ai l'impression souvent de commencer comme un sprint, mais c'est un marathon de 30 secondes. Faut que je trotte aussi un peu. Dernière tentative de la journée. Il y avait un bout de papier là-bas. Ce serait un trésor. <gasps> putain C'est un déchet. J'ai l'impression que les 20 secondes, ça relevait plus de la chance qu'autre chose. Hein. On verra. <laughs> Allez, allez Faut pas rigoler Sinon, t'aurais jamais ce truc. Automatiquement, je rigole parce que je souffre. <laughs> je suis tellement fatigué que je ne contrôle plus rien. Ok, dis-moi un truc qui permet de me rendre normal. Si tu ne réussis pas la challenge assez vite, tu vas partir en citronnade. Hein. non, non, t'inquiète. Même à la poubelle. <laughs> non. <laughs> plus. J'arrête pas de rigoler. Tu connais le Joker L'ennemi juré de Batman. C'est un personnage qui, base, il est tombé dans un, une espèce de, liquide euh, très toxique. Et du coup, il, a un rire constant. Je ressens sa douleur. Parce que là, <laughs> c'est même plus marrant. <laughs> Je souffre. Je veux plus rire. J'en veux plus. <laughs> Montre. Il y a quelque chose. Je t'assure, je veux pas rire. J'ai je suis contre rien Ok, attends, je vais me calmer un peu. du coup, je vous dis à demain. Jour 5. Ah zut J'ai fait combien oh Non, j'ai réussi J'en sais rien si j'ai réussi. Je verrai au montage. J'espère que j'ai réussi. <laughs> Mais bon, pour la bonne forme, je vais quand même faire les 25 minutes aujourd'hui. Ah, j'espère vraiment que je l'ai réussi. Attends, j'ai vais de mon record là. Ah, ah oh, ah. Non No way oh, Je pense que je l'ai battu Ah, ça me bouffe de pas savoir, mais je pense vraiment avoir réussi. Vraiment, maintenant, je trouve que le jonglage, je trouve ça hyper fun. Je comprends pourquoi il y a tant de gens qui jonglent. J'ai vu des conventions au Japon des mecs jonglaient comme des oufs, mais parce que c'est ultra fun en fait. J'arrive désormais à, manipuler mon rythme, un truc que j'aurais jamais pu penser faire il y a 6 jours. On peut par exemple commencer très rapide, et puis ralentir en lançant plus haut, et puis repartir très rapide. Ah, c'est fun, c'est une musique qu'on change tout le temps, c'est génial vous savez quoi J'arrive. Petit disclaimer, ne jouez pas avec la nourriture. Sauf moi. Oh <laughs> C'est pas vrai Challenge terminé. Pfiou j'ai été vérifié au montage et oui, j'ai réussi. Yes 6 h et 18 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour jongler durant 30 secondes non-stop. Jongler a toujours été un truc super cool que j'ai jamais su faire. Et vu le peu de matériel que j'ai en ce moment, bah pourquoi pas. En ce qui concerne l'apprentissage, c'était pas aussi facile que je le pensais. Je me suis dit qu'il fallait simplement que je passe une certaine étape et puis que l'entraînement suffirait. Mais pas du tout. Vous l'avez sûrement remarqué, mon humeur était maussade au deuxième jour. J'avais constaté aucune progression en deux heures et ça commençait à me déprimer. Et pour me sortir de cette impasse mentale, j'ai recommencé plusieurs fois à partir de zéro. La vidéo qui m'a vraiment aidé vient de Taylor Price, où sa façon d'apprendre était plus pragmatique, ce qui me convient mieux, et me donner un mini-but à chaque étape. Donc merci Taylor. Je remercie aussi ma copine pour m'avoir supporté, et tout particulièrement le quatrième jour qui était terrible. Ah. Voilà, ça conclut la vidéo pour cet apprentissage. Vous remarquez, je dis pas le mot challenge, mis à part au tout début. Surtout parce que sur internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux, leur challenge a plus une connotation de cap ou pas cap. Alors pour en citer quelques-uns rapidement, il y a eu le Cinnamon Challenge, le Fire Challenge, le Ice and Soul Challenge, le Tide Pod Challenge, où on en a même carrément fait un même, la Neck Nomination, qui a été quand même beaucoup plus connue, je trouve, en Europe. Mais voilà, leur version a majoritairement pour but sociétal, pour prouver qu'ils sont capables. Parce que faut le dire, ça leur fait pas souvent du bien. Mon but ici est principalement de partager le combat que je mène afin de parvenir à mon objectif. Avant de faire la vidéo, je suis heureux. Après l'avoir faite, je suis encore plus heureux. Voilà, j'avais besoin d'exprimer mon ressenti par rapport à ce mot parce qu'à chaque fois que je le dis, j'ai ce blocage psychologique où je l'associe à une vision négative. Mais bon, ça ira mieux avec le temps et l'habitude. Je vous remercie pour être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je les lirai tous. Likez, partagez si vous avez bien aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao